Belah diriku agar tak jauh darimu Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku Sebelum terlena senandung kala doa Ukirlah namaku di hatimu Lihatlah mentari Berlahan akan tenggelam Biasanya akan datang Rembulan di waktu and move. tahan akan tenggelam Biasanya akan datang rembulan di waktu malam Rembulan rembulan Mana